Постріл! Свій перший кулеметний постріл під час тренувань здійснив запорізький військовослужбовець на позивний боксер. Чоловік каже, від початку повномасштабної війни волонтерив, але торік влітку вирішив приєднатися до лав Збройних сил України. За цей час брав участь у боях на Донецькому напрямку. Постріл! Ось такі тренування це дуже корисна річ, та вважаю, що якомога частіше треба проводити для хлопців такі тренування. Бо практика, бо е, я до початку повномасштабної війни я взагалі не мав е, ніяких справ зі зброєю. Ну а зараз практика необхідна. Військовий на позивний ВДВ вже не вперше стріляє з РПГ 7 Зараз відточує майстерність. Каже, ця зброя ефективна проти окупантів. ВДВ згадує, як тільки зміг виїхати з окупації, одразу пішов до військомату. Бойового досвіду попередньо не мав. Граната! Самому треба вчитися і все і все буде виходити добре. Очі саме головне ровно прицілитись і зробити постріл гарним, щоб він влучив ціль. А так так все буде добренько. Стріляти зі стрілецької зброї тренується і запорізький військовий на позивний Лєший. Каже, до лав територіальної оборони приєднався торік, 25 лютого. До цього бойового досвіду не мав. Втім, вже встиг взяти участь у боях на Донецькому напрямку. Все треба було опановувати. Ми легка піхота. А маю, закінчив кафедру 32 роки назад, маю звання по напрямку артилерія. То <laughs> піхота і артилерія це різні напрямки. Ну, все, Все з нуля. Такі тренування дають е, теорію, ази і е, поняття, як треба і що робити. Війна дає школу ем, хоробрості. Тобто е, ти йдеш вже на війну як на роботу. Це твоя праця. Е, нельзя нічого боятися. Окрім опановування вогнепальної зброї, військові вчилися правильно кидати гранати. Примітання зажав чеку, е, определив себе ціль. Э, выдернул кольцо, чеку с, с э, прижатой чекой, гранату можно держать э, очень долго, а с ней ничего не будет, она не взорвется. После этого приготовились, <clears throat> рукой показали себе мишень, куда вы кидаете, кидаем по вот этим блестящим мишеням. И бросок делаем из-за головы. Граната! В АТО служил, воевал. Есть боевой досвид есть чему учить. <laughs> Люди нормальные, мотивированные, хотят сражаться и тому подобное. Это самое главное. И обучаться так легко. Если человек мотивированный, ему удается очень хорошо. Он знает, знает, что там наши родственники все сзади. Так что обучается очень легко, когда человек мотивирован. Швидко освоюють хлопці? Конечно, да, быстро осваивают, все нормально там. Показывали, как воюют, довольно-таки неплохо. Дают оркам такого прикурить Что я же говорю, что звездные войны отдыхают. Главное поводжение с зброї, правильно научиться. Так же самое и гранометы, правильно держать, правильно заряжать. Хоть и бой идет, но это надо соблюдать, иначе могут пострадать бойцы, которые рядом с тобой. Маргарита Галіч, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.